Jina langu naitwa Fredrick Bundala aka Skywalker, ni mtangazaji wa radio, lakini sasa hivi nimehamia kwenye online. Kwa hiyo kwa ujumla naweza kusema kwamba ni uh, mwanahabari mmiliki wa kampuni inaitwa Media Group, lakini product yake ndo hiyo simulizi na sauti ama SNS. subscribe kwenye chaneli yake ili uweze kujua ishirini zao ni zipi. Well, jina langu naitwa Fredrick Bundala aka Skywalker, ni mtangazaji wa radio, lakini sasa hivi nimehamia kwenye online kwa hiyo kwa ujumla naweza kusema kwamba ni uh, mwanahabari mmiliki wa kampuni inaitwa Media Group, lakini product yake ndo hiyo isiulizi na sauti ama SMS. niko hapa kwenye 20 questions, maswali ishirini na tai Odero. Subscribe kwenye chaneli yake ili uweze kujua ishirini zao ni zipi. kutoka Kaskai kwenye 20 questions with Kaia. Asante. Dr. Frederick Bundala ndo jina ambalo sisi tunakufahamu nalo. Sky ilitokea wapi? Okay, so clarify kwanza kwenye doctor hapo, maana kuna muda naalikwa sehemu hapo watu wanaandika doctor. So doctor ni mbwembwe tu kama ambavyo Dr. Chameleon, Professor J niliamua kujiita tu hivyo kwa uh, kusadifu kile ambacho nimekifanya katika kipindi cha almost miaka zaidi ya ishirini sasa hivi kwenye media kwamba kwa nilichoweza kukifanya so far nastahili kuvaa joho lakini lisiwe joho la mchongo kama ambavyo majoho yamekuwa mengi hivi karibuni so sky skywalker lilitokana na movie inaitwa star wars kwenye zile filamu kuna muhusika anaitwa anakin skywalker radio presenter ama television ni podcast gani bora kwako radio radio ni ndio media mnayoipenda zaidi kwa sababu ndio nilikuanzia ah, nilianza uh, kutangaza nikiwa kidato cha sita temu ya mwisho kwao nimeendelea kuipenda radio kwa mpaka sasa hivi tume transform tu kwenye online na nini tunaonekana kidogo lakini mimi uh, bado naendelea kuenjoy zaidi kwenye radio umeitwa kwenye interview Millard Ayo na umeitwa interview kwa Sam Misago, utaenda wapi na uache wapi? Kwa sababu zote ni muda mmoja. Ah, swali la, la uchonganishi. Haya ndio maswali ambayo kuna kuna kitu hapo inabidi ukinywe kama hutaki kulijibu hilo swali. Kwa hiyo hilo swali uh, uzuri ni kwamba baya na uzuri hawa wote ni rafiki zangu um, Misago ni mtu ambaye tumekuwa tukiwasiliana mara nyingi sana, Ayo vile vile. Kwa hiyo inaniwia vigumu sana kuchagua kati ya hawa ndugu zangu wote wawili. Naomba silijibu na nisichague upande. Sawa, tunafahamu wewe ni mpenzi wa hip hop. Um, rapa mkali zaidi Tanzania kwa sasa hivi. Okay ili nisitoe nisitengeneze lawama, nitaenda na Profesa J kwa sababu Profesa ameinspire kizazi cha hip hop. Uh, mimi mwenyewe uh, personally ni mtu ambaye ameinspire sana, na nakumbuka nilipokuwa Bunda nimemaliza form 4 kabla sijaenda uh, high level nilikuwa nasimamia pool table ya kakaangu, so hiyo ilikuwa ni mwaka elfu mbili na mbili so profesa alikuja alikuja na bwana misosi bwana misosi wakati huo ana, ana bado msanii mchanga sana lakini profesa ni msanii mkubwa kwa hiyo mimi nilikuwa miongoni mwa watu ambao tulifungua show za mwanzo wanaitwa uh, kama msanii wa hip hop. Kwa hiyo nina hiyo uh, memory ya profesa, lakini pia uh, alivyoweza kuinspire kwa album zake kama Machozi, Jasho na Damu na zingine kwa hiyo nitaenda na profesa na unamsema quick recovery kwake kitu kitu okay uh, social media kitu ambacho sikipendi ni ni ujuaji tu yani labda mtu anajifanya na kujua ama anajifanya anafanya wana, watu wanapenda kujaji sana au sio um, bana sky uh, mazoezi kidogo kuhusu hapo <laughs> umenenepa kitambi hicho vipi hivyo vitu vinakata kidogo au sio lakini eh, nikiongea kuipenda social media uh, social media mi personally ni ndo maisha yangu kwa sababu biashara yangu yote ipo huko eh, ukitoa uh, youtube lakini instagram ndio platform ambayo tunafanya content nyingi lakini pia pata pesa kupitia uh, hiyo hiyo hiyo uh, peji yetu. Kwa hiyo I think mazuri ni mengi zaidi kuliko mabaya. Utaangalia aljazira ama CNN? CNN, yani hiyo ni easy kabisa. Napenda CNN kwa sababu wajanja, wana ujanja fulani, eh, seti yao kali, watangazaji wanaswaga, studio nzuri, presentation yao iko iko iko lively, ina ujanja fulani. aljazira like uzee mwingi na nini japokuwa of course wanakwenda deep na maprogramu mazito mazito lakini cnn ni ni kwa tv zote za news cnn namba moja uh, kitu ambacho siwezi kuacha kufanya kila siku okay <laughs> tofauti na kazi um, tofauti na kazi ni kitu gani ambacho siwezi kufanya kila siku um, at least niweze kuangalia episode moja ya series zinazozipenda na nitajitahidi sana uh, niangalie muda sometimes unakuwa unitoshi kutokana na mambo mengi kwa sababu kazi zetu zinahitaji muda mwingi uwe active utapitwa kwa hiyo najitahidi sana kitu ambacho ni kwa ajili ya hobi kutazama anything to do na series zaidi kwa sababu ni, ni, ni, ni zipo nyingi movies zinatoka mara chache chache kwao series zinakuwa na kaja sana awards ya best upcoming artist mm. kati ya Zuchu Sarafina Abigail <laughs> Chams um, okay Zuchu kwa sababu amefanya makubwa um, uh, tangu alipotoka tuliona jinsi ambavyo uh, eh, EP yake ilivyosikilizwa kwa wingi sana kama vile ni msanii mkubwa, lakini pia tumeona ametajwa kwenye awards kibao, namba zake ni kubwa, lisukari lile liko na namba za hatari sana, alafu ni mchapakazi, ana nidhamu na nini, alafu um, ni ubaya na uzuri kwamba hawa wadogo zangu wote ni mimi niko nao karibu na wananiheshimu nzuchu ndio ndio msanii pekee ambaye amewahi kuniambia sky mimi ni shabiki yako katika upande huu hapa so go zuchu yeah yako ni ipi katika na sauti okay so mi ni, ni na ni ceo lakini uh, pamoja na hivyo mara nyingi ukisikia mtu anaitwa ceo labda yeye ni hafanyi kazi au sio lakini kazi hii husu zaidi mimi vilevile kwao pamoja na kwamba ni, ni, ni kiongozi ni fonda lakini pia ni uh, mtengenezaji wa maudhui zaidi kama ambavyo wanafanya vijana wangu kwa hiyo nasimamia uh, kampuni lakini pia natengeneza content kama vijana wengine unaonaje industry ya Industry ya Bongo Movie kwa kweli inatembelea magongo, imecheche, inachechemea kwa sababu huwezi amini, ukiniambia movie gani imetoka mwaka jana tuseme, sababu mwaka huu tuko mwanzoni, sio? Ukiniambia Sky, niambie movie gani ya Bongo Movie imetoka mwaka elfu mbili na ishirini na mbili sijui hata moja. Yani siwe, sio, najua zipo lakini okay, nimeionea wapi, sio? Lakini naona mwanga, shara sana kwa Idris Sultan ametoa filamu nzuri sana inaitwa to Work, nimeiangalia performance nzuri sana. Kwa hiyo naona kuna huu mwanga, so I think uh, kwa waigizaji ambao wana hizo characters za uh, international, na nadhani Idris ametuonyesha njia kwamba inawezekana Bongo Movie tukaitoa kuwa katika ile kibongobongo kibongo, ikawa kiafrika ki na kimataifa zaidi.